Havo bulutli lekin quruq bo'ladi. Yakshanba kuni esa Turkmanistonda salqin va biroz nam havo oqimi kirib keladi. Viloyatlardan tashqari respublikaning boshqa hududlarida biroz yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Eng tezkor xabarlarni biz bilan kuzatib boring.